veče ljudi, danas gledamo novi spot od MC Stojana koji je danas objavio. <laughs> ja, ich bin sehr gespannt drauf, MC Stojan anzuschauen. Ähm, von Bild her sieht es schon sehr orientalisch, indisch, so in der Richtung aus. Ja. Ne? Und ja, wie heißt der Titel? Der Titel heißt übersetzt äh, Atme tief ein. Okay, ich kenne von MC Steuern Pare und Lamiami. Ja. Zwei Hammer-Songs. Und deswegen bin ich sehr gespannt drauf, wie dieser Song ist, weil der ist echt ein witziger Typ und mit lustigen Dance-Moves. Ja, die letzten Videos hat er echt geile Moves rausgehauen. Ja, <laughs> fangen wir mal an. Okay, jetzt muss er sich immer sagen. Damit hat er schon auf Insta gepostet, dass er Drillinge bekommt. Hä? Äh, was für Drillinge? <laughs> Warum eine Geburt? Was war das denn jetzt? Ich gratuliere, dass du hast Drillinge bekommen. Aber 30. Drei Drillinge. sagt er. Äh, die fragt, ich hab, also die sagt, ich habe meine äh, Arbeiten erledigt, hast du deine auch erledigt? Weißt du, die arbeitet und der ist zu Hause am Bügeln und kommt dann. Halt- Ach so. Indien, Mumbai. Aha. Ey, cool. Oh mein Gott. <laughs> Diese Moves. Ui. Das gefällt mir. cool. Ah, die sah aber echt hübsch aus. Alter. Ich kann nicht mehr mit diesem Dance-Moves Alter. Ey, Dieser Gesichtsausdruck dabei. ich kann nicht mehr. Hast du gesehen, den Schlappen? Ja. Alter. eine eigene Wodka. Echt jetzt? Dings rausgemacht. Das heißt so. Ja, krass. <laughs> Erstmal Werbung machen. <laughs> ja, genau. Ey, der Typ ist Hammer, ey. Hey! Was ist das? das ist Moves, ey. Der hat echt immer Special Moves. Okay. Hat Ach, das war's. Ich dachte, da kommt jetzt so ein kleiner Dings und dann geht's nochmal weiter. Das ging voll schnell vorbei. Ja. <laughs> Aber echt krass. Äh, Na? Ja, das war echt. Ich wusste gar nicht, worauf ich mich konzentrieren soll. Ich wollte eigentlich auf den Text achten, aber <laughs> dann war das Video so krass. ja, das Video war echt krass. Es war voll <laughs> lustig und der Song war auch. nicht. <laughs> Das Einzige, was hängen geblieben ist, ist, als du gesagt hast, äh, ich mach dir die äh, Spinnweben ab. Und die hatte dann halt auf den Beinen so Spinnweben und dann hat er das im Gesicht. Oh, <laughs> wow. <laughs> oh. das ist hängen geblieben. Ja. Cool, cooler Song, ne? Ja. Ich glaube, der hat mal wieder einen Hit gemacht. Ja, und der hatte in 7 Stunden eine Million Klicks. Ich weiß nicht. Ich glaube, in euer Balkan-Bereich ist es schon rekordverdächtig. <laughs> ja. Denke ich mal, ne? Ich glaube, 10 Millionen war in 6 Tagen oder so. Mal gucken, Glaube ich, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Und Udachni Doboko. Duboko. Duboko. Ja ja gut, krasser Song. Äh, falls euch das Video gefallen hat, liken, äh, abonnieren nicht vergessen und kommentiert, wie ihr den Song so findet. <laughs> dann sagen wir Tschüss, oder? Bis dann. Auf Bosnien. Man sieht sich. Bitte. Wie die Mosse, wir sehen uns. Wie die Mosse, wir sehen uns. <laughs>